Prenez les objectifs. On s'empare de Charlie. Je contrôle la situation. Charlie verrouillé. Ah. On est en tête. On prend le point B. point B. Ah On a perdu le point B. Sécurisation du point B. le passé. On perd Bravo. Sécurisation d'Alpha. les emplacements sont verrouillés. Renforcez et tenez les positions. L'ennemi a pris Bravo. Bravo. Tous les emplacements sont sécurisés. Tenez les positions. perd le poids. Hum. C'est pas fini, on ne se relâche pas. On a perdu Bravo. L'ennemi a pris Alpha. Alpha. On perd le point C. Alpha verrouillé. Avion espion en stand-by. L'avion. Mi-temps. Une performance digne du GRE. Bon au redéploiement. Changement de point de ralliement. Emparez-vous des objectifs. Sécurisation du point A. Point A sécurisé. L'ennemi contrôle Charlie. On prend le contrôle. L'ennemi contrôle le point B. On prend le point C. Sécurisation du point B. Point C sécurisé. perd le point A. Tous les emplacements sont verrouillés. Renforcez et tenez les positions. Hein? On perd Bravo. L'ennemi a pris poids. RCXD ennemi détecté. On s'empare d'Alpha. On a perdu Bravo. Avion espion ennemi dans les airs. Alpha verrouillé. On s'en parle, bravo. a pris Bravo. On prend le point B. tenez les positions. Avion espion ennemi en approche. On a presque gagné. Restez vigilants. Plusieurs avions espions ennemis en vue. à mon signal. Maintenant. coordonnées de la cible. On Alpha. Beau travail, renseignement. RU, retour à la base. Travail.